ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಇದೆ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಇದು ಯಾವ ಆಕಳ ಕರೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಆ ಮಾಡಿದ ಚಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶುಂಠಿಯ ಘಮ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದು ಯಾವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಘು <laughs> ಏನಪ್ಪ ನೀವು ನೀವು ನೀವು ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮಲೆನಾಡು ರೈತ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಅರಿವಿದೆ ಈಗ ಹೇಳೋರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೇರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಪ್ರೇಟು ವಿಂಗ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಪೋಸು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದೆಲಗ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಹಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಜೆಟ್ಟಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿ ಇದೆ ಒಂದೆಲಗ ಇದೆ ಜಲಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇದೆ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೃಂಗರಾಜ ಇದೆ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಇದೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದೆ ಗಳಂಗ ಇದೆ ಮಾಪಿಯ ಇದೆ ಮಾಪಿಯ ಶತಾವರಿ ಇದೆ ಸೂಜಿ ಮೆಣಸಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಈ ಮೂರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಿಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ ಸಪೋಸು ಈಗ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ರೋಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಆ ಮಧ್ಯ ರೋಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಧೂಳುಗಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಇದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಧೂಳು ಸಹಿತ ಹೋಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಗಾಳಿ ಧೂಳು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ನೆರಳು ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಗಾಳಿ ಧೂಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧೂಳಿನ ಅಂಶಗಳು ಸಸಿಗಳು ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡ್ರೈಯರಲ್ಲೇ ಹೀಗೀಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಫಂಗಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಒಣಗಿರಬೇಕು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ನೇರವಾದ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಲ್ಲರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಶೇಡ್ ಡ್ರೈಯರಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮು ಇದು ಮಂಡೂಕ ಪರ್ಣಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೆಲಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಜಲಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರ ಎಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಅದು ಶಂಖ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಚೋದಕ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ತುಂಬ ಇದ್ದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಥವಾ ಮುಂಡುಕ ಪರಿಣಿತರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಹೇಳುವ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಇದು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಜ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಇದು ಸಹಜವಾದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಔಷಧಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೀನು ಹಾಕದೇನೆ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬೆಳಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಇಂದ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ರಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದರ ಬೇರು ಬಳಕೆ ಈ ಇದರ ಬೇರು ಅನೇಕ ಔಷಧಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇರನ್ನ ತುಂಬ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಪಿಯ ಅಂತ ಈಗ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋ ಮಾಪಿಯ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಪಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಶುದ್ಧ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಈ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅದು ಚೈನಾದಿಂದ ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಇದು ತುಂಬ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಇವು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಪ್ರಭೇದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಾಂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಇದು ನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಈ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಇದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಭೇದ ಇದ್ದು ಈ ಇದು ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ತಳಿ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜಾಂಡಿಸು ಜಾಂಡೀಸು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಸಸ್ಯದ ಅಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೇಸಿದೆ ಇದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಗಳಂಗ ಅಂತ ಆಲ್ಪೇನಿಯಾ ಗಳಂಗ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಾಗ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಒಂದು ಈ ಕಾಡು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ತಾನಾಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ರದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಯಾವ ಅಂಶ ಇದ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ರ- ಇದ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಬ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪರಿಮಳವೇ ಆ ಥರ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದು ದಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕೋಟೆ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಂದು ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಕಳ ಕರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಈ ಬಾಳಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅಂತ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಈಗ ತುಂಬ ವಿಷಾದ್ಯಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ಗೆ ಇದರದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಸಿಡಾರ್ ಅಂದರೆ ದೇವದಾರು ಕೆಂಪು ದೇವದಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯನೂ ಹೌದು ಮರದನ್ನೂ ಹೌದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಸಾಗರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಸಲೇಶಿ ಅಂತ ಇದು ಸಲೇಶಿಯಾ ಮೀನ್ಸು ಇದು ಏಕನಾಯಕ ಅಂತ ಈ ಏಕನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸಲೇಶಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹಾ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಇದು ತುಂಬೆದು ಎರಡು ಪ್ರಭೇದ ಇದು ಯಾವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ಯಾವ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಮೇಘ ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಕಾಲಮೇಘ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನ ಈ ಥರ ಹೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬುಷ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ಈಗ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಿಂದ ತಂದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ತರಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅದೇ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಹೌದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಿಗ್ಗಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕವರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಶತಾವರಿಗೆ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬಳಕೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಡಿಶೆಂಬರ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸೂಜ್ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸೂಜ್ ಮೆಣಸಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸೈಜನ್ನು ಮಲ್ನಾಡು ಬರ್ಡ್ ಸೈಕಲಿಂದನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ದೊಡ್ಡದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಭೂಮಿ ಇದೇ ಬೀಜ ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಹ್ಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಮೂಲವನ್ನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿ ಇದೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳೆ ನೀಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟರಿಗೂ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ವಿಷಮುಂಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದು ಕಾಡುಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಈ ವಿಷದ ಜಂತುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಇನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಣಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಕಾಟೆ ಪರಿಮಾಣ ಅದು ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರು ಅಥವಾ ಶತಾವರಿ ಇದು ತುಂಬ ಈ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇದು ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಮುಳ್ಳುಗೆಣಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೇ ಈ ಈ ತಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತಳಿ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಗೆ ಇದರದ್ದೇ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರದ್ದೇ ಬೇಸು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇದು ಸೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡಿನ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯದೇ ಸಸ್ಯ ಅದು ಯಾವುದು ಇದು ಅದೇ ಸಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯ ಹಾಂ ಈ ಇದು ಹೆಂಗಸರ ಏನು ವೈಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಔಷಧಿ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಎರಡನೇದು ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದೇ ಇದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಶೋಕ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಶೋಕ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಇದೆ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಇದೆ ಅಶೋಕ, ಇದೆ ಅಶೋಕ ಇದೇ ಅಶೋಕ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಕೋತ ಕೊಯ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಅದರ ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡೋದು <coughs> ಈಗ ಹುಲ್ ಕೊಯ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಕುಡುಗಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ಕೊ ತಗೋದು ಬೇರು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ನಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿತದು ಹ್ಮ್ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಬೇರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಎಲೆಗೆ ಬೇರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಿಷ್ಟು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಡನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನನಗೆ ಇದು ಹಾಕಿದು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆದರ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಒಂದು ರೋಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗೆ ಅದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರೋಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ಅದೇ ತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಯ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಜ ಈ ತರ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ನಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಹಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ನಾವು ತಲುಪಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಉತ್ಪನ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಎರಡು ಗುಂಟೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಂಥ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೆಳಿಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದಾರು ಬೆಳೆವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಬೆಳೆವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಬೆಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಗಾರಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭ ರೇಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈತರು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಳೆ ತಕ್ಕಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಾರನೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ತಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಫರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ರೈತನಿಂದನೇ ಅವರು ತರ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಗ್ರೀನಿಶನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ತರಹ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎ ದಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಆದರೆ ಇದು ವೈಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಏನಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾನು ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಂಟನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ದಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಒಂದು ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಏಳು ಏಳುವರೆ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಈಗ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನಾನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಶುಂಠಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿ ಆ ಆ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶುಂಠಿಯ ಘಮ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಈ ಮೂಲ ಏನು ಅದರ ಶುಂಠಿ ಪರಿಮಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಆಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅದರ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಫಿಯ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಒಂದೆಲಗ ಇದ್ರ ಸೈಡು ಬೆಳೀತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ ಇದೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಧರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತುಳಸಿ ಒಂದೆಲಗ ಶತಾವರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಜಲಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಏಕನಾಯಕ ಸೆಲೇಷಿಯಾ ಒಂದು ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಇವತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಶಿನ ಶುಂಠಿ ಲಿಂಬೆ ಎಲೆ ಟೀಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಬೆ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಬೆ ಎಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ಈ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂಚೆನೂ ಕ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮುಂದೆನೂ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಭ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಸಂಬಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಭ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಉಳಿದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಲಾಭ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಬೆಳಬೇಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೌದು ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ನು ಹೆರಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಉಳಿಬೇಕು ಬೆಳೆಗಾರನು ಉಳಿಬೇಕು ಅವರು ಉಳಿಬೇಕು ಆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಈ ಅಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊನೆ ಕೊಯ್ರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ತರಹ ಈ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಸಹಿತ ಆ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಗೀಟಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಉಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ರೈತರ ಮೇಲೋ ಕೂರಿಕಾರರ ಮೇಲೋ ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲು ಹೌದಾ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು <laughs>